很多人做丸子不是没嚼劲，就是不 Q 弹。今天学会这个做法，再也不用出去买保质期超长的速冻丸子。做丸子，咱们用这种梅花肉，瘦多肥少，而且还便宜。改刀放入碗中，一斤肉加五十克葱姜水去腥，两百五十克的冰块，一袋大厨调制好的肉丸粉，一袋有两小包，一小包正好做半斤肉。做猪肉丸、牛肉丸、鱼丸都非常的好吃，盐、味精你都不用放。绞肉机绞打五分钟以上。 你看看嘛，非常的细腻粘稠，再用你漂亮的小手挤成丸子，温水下锅煮个几分钟即可。学会了这道丸子，全家夸你是大厨，快点去做吧。